جينا قبل المغرب بدون اي مقدمات ضربوا فيه بدأوا يضربوا بافتراء بقى والغاز ما كانش بيبقى موجه في الهواء زي ما بنشوف لا ده كان بيبقى موجه للبشر مش عارف ده كان بيضرب غاز ولا قصد يضرب صواريخ ده صواريخ غاز يعني مش المفروض غاز مسيل للدموع لا ده ده صاروخ غاز عشان يطير اللي قدامه بعد شويه العربيه اللي هي المدرعه اللي هي اللي بيقول اللي بيسميها الظابط زي ما بيقول بيسميها الميكروباص الظابط نفسه اللي هو النقيب بتاع امن المركزي اللي بيقول بيسميها ميكروباص جه دخل علينا فانا بجري مع الناس اللي بتجري اداها ورا القلب معظمها جه ورا القلب على طول طبعا في منها راح على الكلى في على الرئه في في دراعي في في رجلي اترميت على الارض ناس شالوني قعدت في مدخل عماره معرفش بالوقت قد ايه لان انا ما كنتش في وعي يعني انا افوق و... واروح يعني اتوه شويه حصل ان هم اتصلوا على الاسعاف ما جاش الاسعاف شالوني ودوني مستشفى خاصه كل اللي عملوه شويه شاش حطوهم على ظهري ما يعرفوش اصلا ان انا عندي نزيف على الرئتين ولا الرصاص جوايا لان ما تعمليش اي اشعاع رحت عندنا قعدت في البيت يجي يومين بموت فيهم طبعا لان انا خايف ان انا اخش لان انا عارف ان الامن لو انا رحت اي مستشفى وقلت اسمي هياخدوني من المستشفى لان هم ما عندهمش ضمير ولا عندهم وما زالوا لحد دلوقتي يعني بيضحكوا علينا بيقولوا ان هم اتغيروا اتغيروا منين هو اللي بيتغير تربيه السنين دي كلها بتتغير في, في سنه وايه اللي اتغير عشان هم يتغيروا زي ما احنا لسه ممسوكين المجلس العسكري مطلعنا في الاخر بلطجيه جاي فيه تكريم للمصابين انا دلوقتي سجلت اسمي في بياناتي تبع المصابين وعملت كومسيون وعندي نسبة عجز أكتر من 50% هما بقى بيقولوا في الإعلام إن هما بيعالجوا المصابين بيقولوا إن هما بيصرفوا تعويضات بيقولوا اللي بياخد بياخدوا معاشات بيقولوا بياخدوا شقق الكلام ده ما حصلش هو كل اللي حصل إن هما ادوا تعويض أو بمعنى أصح اللي بيقولوا عليها حاليا مستحقات مالية خدت جزء بس كل ده وفي الآخر طلعوني كان في تكريم في شهر 10 يوم 31 10 على مستوى الجمهوريه ده اللي انا اعرفه ان المحافظين بيكرموا المصابين اللي عندهم كل واحد بياخد شهاده تقدير ونشان حته حديده كده عليها علم مصر ما ادونيش الحاجه دي ليه يا جماعه قالوا اصل جاي جنب اسمك من الصندوق صندوق رعايه المصابين باعت ان اسمك جنبه صحيفه احوال يعني ايه صحيفه احوال قالوا يعني عندك سوابق من الاخر عايزين يطلعوني سوابق على طول قمت رايح عامل فيش مستعجل ما عنديش اي حاجه حصل دلوقتي ان عملوا كارنات للمصابين طيب عمال اجري قال له رحت المحافظه عندنا انا ما جاليش ليه قال له اصل الورق اختفى ليه بيقولوا له اصل المجلس العسكري او بمعنى اصح الصندوق مش راضي يتعاون مع مع المجلس القومي فورقه اختفى مفيش تعاون قدم ورقك من جديد رحت قدمت ورقي من جديد وقدمت ورقي تاني قلت لهم يا جماعه خدوا صور اهي برضو عشان تعملوا لي الكارنيه قالوا لي ان احنا بنتعالج تبع المستشفيات زي ما بيجوا في الاعلام كده انا عمال اجري دلوقتي على مستشفيات تبع المحافظه كل ما اروح مستشفى ما عنديش الامكانيات وده معايا ورق برضو ممضي من المحافظ طلب من المحافظ كنت طالبه وضمضته ان انا اتعالج قدمت طلب قبل كده ما تعملش حاجه الطلب التاني كتب فيه سرعه اتخاذ اللازم ايه اللي حصل قالوا له هنوديك المستشفيات اللي عندنا ودونا عندنا مستشفى المنصوره صندوق المستشفى آه، الدولي في المنصوره كتب عندي يحول الى مستشفى الجامعه لعدم توافر الامكانيات رحت الجامعه يحول المريض الى مستشفى اخرى لعدم توافر جهاز الاشعه يعني ما عندهمش الامكانيات رجعت تاني للمحافظ قالوا هنبعت ورقك لمصر لما نشوف هيبقوا يردوا علينا ولحد دلوقتي ما ردوش انا بقى اللي بدات اجر وبدات اجي هنا ودخلت القصر العين بس طبعا ما فيش اي امكانيه ان انا اطلع اللي عندي كل الدكاتره بتخوفني ان انا عندي خطر ان انا اطلع اللي عندي لان انا عندي على الرئه موجود على الرئه نفسها وفي جنب الكلى وفي جنب البنكرياس انا لسه جواه ما يقرب انا كنت بقول من 80 ل 90 بعد الاشاعات اللي انا عملتها انا شايف ان انا عندي اكتر من 90 واحده على الرغم ان انا طلعت بعد اصابتي من 16 ل 17 واحده كل ده خرطوش للي بيقولوا مفيش خرطوش زي ما مدير الامن عندنا اللي هو كان مدير المباحث الجنائيه بيقول في الجلسه مفيش خرطوش وما زالوا بيقولوا مفيش خرطوش بيضحكوا على مين يعني انا حاجه اجيب ازرع جوه جسمي كل الخرطوش ده بيضحكوا على مين بقى على الشعب بتاعنا اللي في القنوات بتاعتنا اللي يجي في القناه الاولى مثلا يقعد يقول ان دول بلطجيه ادي البلطجيه اللي بيقولوا عليها ما عنديش احكام وانا لو انا فيا صحه ان انا اقعد مع الناس دي انا هقعد معاها ونقول ايه بس ان شاء الله هتنضف بس لما المجلس العسكري ده يقعد ويعرف ان احنا شعب له كرامه لان احنا كنا عايشين من غير كرامه وده اللي عندي